Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a fixa. Pe harta mea mentală, a fixa înseamnă a învăța o lecție. Nu știu de ce, dar asta înseamnă. Și mă gândesc că atunci când repeți ceva, îți fixezi acel ceva mult mai bine. Și acum o să fac așa o filozofie. Mă gândesc că dacă uh, viața îți oferă această repetiție în care un tom vrea să te prindă și tu faci, ei, sunt aici! <laughs> adică nu prea spasă prea mult că Tom vrea să te prindă și nu, și nu tremur de frică, precum Jerry. Mă gândesc că lecția pe care o fixez, de fapt, este cea de da, te primesc problemă, vină la mine, n-am nicio problemă să, să, să te primești și să vorbesc cu tine ce Tom încearcă tot timpul să-l prindă pe Jerry? Pentru că lui Jerry e frică. Mie îmi place atitudinea lui. Uh, nu știu dacă e modulică, nu știu care uh, pitic este. Da, asta înseamnă pentru mine a fixa. A lăsa viața să repete acea um, întâmplare, nu? Și să um, am această atitudine și să fixez această atitudine. Pentru tine ce înseamnă a fixa? Ceau!